आणि त्यांच्यावर आम्ही पाठपुरावा केला आहे त्यांनी घेऊ शकत म्हणजे आम्ही यापुढचं आंदोलन एकदम तीव्र पद्धतीने करणार आहोत आणि जो काही कायदा सुरक्षेची परिस्थिती निर्माण होईल त्याला पूर्णपणे तुमचं शासन झालं हा निरोप आदरणीय साहेबांपर्यंत पोहोचवा तुम्ही ठीक आहे आणि आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या लवकरात लवकर मान्य करणार तरी आपण चांगलं आंदोलन मुंबईमध्ये आज मैदानात करणार आहोत मात्र हा तुम्हाला त्या हिशोबाने तुम्ही पुढील काय कारवाई असेल ती करा शासनातून होतो आपल्या माणूस